Кайрат чемпион! Кайрат чемпион! Кайрат чемпион! Кайрат чемпион! Чемпион! Кайрат чемпион! Чемпион! Кайрат чемпион! чемпион! Кайрат чемпион! Кайрат чемпион! Кайрат чемпион! Кайрат кто? Кайрат кто? Кайрат чемпион! Кайрат чемпион! Кайрат! Bazzarunya Cigi. Assalamu alaikum. Al Bazzarunya. Almatinski. Kayrat. Almatinski. Kayrat.